Saluto un buon mattino al Ciui kai bon veno na nie nove episodo volas eh, tranquilligi vin char uh, mia gambo parta splibone yes faccio lift kai kai do essa suffice frue la mateno che a mi tranquille sed uh, eh, sempre promenas alla universitato o exerci la gambol kai ja yeah, mi otro gravas ah. <sighs> do estas frosta sed bella mateno do no mi esperas che anche vi fartas bene. Che on diri, tanto non provi ai sorgoi. Resto con ni, con meditu, con ni, d'ancora. saluton. Kai bonvenon al nova Zamenhofa medito. Hodio mi volas legi kai mediti kun vi sur letero kiu estis tre conata sia tempe. Temas pri letero al conata Paris esperantisto kiu estas eh, verdire Carlo Burlet pri signor de Beaufort Kai citiu letero estis publicigita en lingvo internazia kai the British Esperantist en la jaro 1900 Ni estis en la pleno de la stormo de la ido criso au ido schismo se vi preferas in etroshatas la vorton la vortigon do la punto estas la jeno Zamenhof eh, delegis signoron de Buffon por representi Esperanton en la delegazio, quiu supposeble havis la raiton decidi pri la plei tauga formo de neutrala internazia lingvo, neutrala en la senso ne etna, ne genta. Kai kiel oni scias eh, en eh, miai cursoi printa linguistico kai generale, en la faco de Beaufron mal cacigis ciela la granda perfidulo de Zamenhof. Oni apostrofis lin ciela Judason quasau Zamenhof estintus Jesuo. To tio estas la fono. Sed ni legu kai meditu sur la lettero non. Pagio quarcent quindec uno. Cara signoro, al via demando, ciu mi ion sciis pri la intensoi de signoro de Beaufont, mi devas respondi al vi ienon. En la dauro de nia tuta longa conatezzo, signoro de Buffon neniam, ne sole ion scribis al mi, set ec neniam faris al ian ec play malgrandan aludon pritio, che li desirus vidi en esperanto ian shanjon Kiam mi en plena confido electis lin kiel advocaton qui de devus defendi anta la delegatio qui es veran iten essenson mi ancora ne conis la gis nunan esperanton kai clarigi la causo in pro quiu in cian reformadon trovas dange rega li volonte tion acceptis kai ech per unu vorteto ne lassis, min supposi quiain intensoin li havas. Citiu ne estas eh, curso pri interlinguistico, do la fono estas utila al ni nur por pripensi la signifon de la aliro de Zamenhof. Probable che ca i franza i esperantistoi petis alli sia tempe clarigon kia li electis la maljustan personon por representi Esperanto. Caedo vidu la aliron de Zamenhof. Li ne accusis signoron de Buffon, ne attacis lin recte pro la agoi quin li effective faris, sed li simple starigis la puncton che signora de Beaufort cachis sia in intenso do tio estas la afero la manco de dialogo la manco de comunico la respondezo de signor de Beaufort estis ne clari pri la intenso rilate relate al esperanto tio estas la clarigo kai mi shatas tion char zamenhof povas instrui al ni quia maniere respondi al attacco i facte honi attackis zamenhof pro la ago de de bohon kai anche o zamenhof ne attackis la attaccantoin ne diris chi al vi attackas min parolo cun signor de bofron au io simile li povintus diri ion similan sed li tutte ne faris kai mi pensas che a parte in malfacila i casoi citiu aliro povas esti bone sequata bone Ien mia penso hodio, mia instigo cum mediti. Dankon pro via atento. Gis morgao, cae, ciel ciam, antauen, sen fine.